誒，我係彭家豪，誒誒英國嚟嘅。誒，今次我係嚟到意大利去睇 Professor Zanetti 做手術嘅。咁我哋平時就係用呢個 penoscrotal 嘅 approach，今次係睇呢個特別嘅 infrapubic approach，係特別快、neat，同埋係可以俾病人另一個 option 去選擇點去 insert 呢個 penal 誒 prosthesis。